Steinigung in Deutschland unvorstellbar. Jetzt spricht aber selbst die Polizei genau davon. Arabisch sprechende junge Männer rasten völlig aus, als sie merken, dass es sich um zwei Transsexuelle handelt, die sie da ansprachen. Nur die Polizei konnte stoppen, was die beiden Opfer bis heute völlig unter Schock setzt. Mit uns haben sie heute erstmals darüber gesprochen. Aus Angst wollen sie nicht erkannt werden. Ich Jedes Mal komm, komm, komm, komm mir dieser Film wieder hoch und dann ich schon wieder, schon wieder zu heulen innerhalb von Sekunden wurden wir da rumgeschleudert. Dann habe ich äh, verstanden, was sie gesagt haben, euch holen müsste man steinigen. Und das haben die dann auch gemacht. Dann haben sie sich aus diesem Steinbeet auf der Ecke Steine genommen und nach uns geschmissen. Und dann war es, also da, da war ich komplett fertig. Jasmin und Elisa aus Dortmund sind immer noch traumatisiert. Die Transsexuellen wurden von drei Jugendlichen beleidigt, attackiert und gesteinigt. Und das nur, weil Jamal und Gordon, wie sie früher hießen, jetzt Frauen sind. Die haben uns aber vorher angemacht. Ne? Und das, äh, das äh, ist bei denen ja so, okay, das sind, die sind die ja Männer dann in dem Moment gewesen und haben, die waren in ihrer Ehre gekränkt dann auch. Und deswegen sind die ausgerastet, richtig dann. Wer weiß, was mit Jasmin und Elisa passiert wäre, wenn nicht zufällig eine Polizeistreife vorbeigekommen wäre. Plus zu diesem Moment ist dann glücklicherweise ein Streifenteam da ähm, dieser Situation gewahr geworden und hat dann konsequent eingegriffen. Die drei Tatverdächtigen konnten festgenommen werden. Die drei nordafrikanischen Jugendlichen sind der Polizei bereits bekannt. Schon mehrfach wegen Körperverletzung und Diebstahl verhaftet worden. Aber die versuchte Steinigung ist auch für die Dortmunder Polizei eine neue Dimension. Fakt ist, dass die Täter das tatsächlich so gesagt haben. Die haben ausgesagt, so die Zeugen, Querstrich Geschädigten, dass man solche Personen, in Anführungsstrichen, steinigen müsse. Und insofern ähm, gehen wir davon aus, äh, ähm, dass sie das tatsächlich wollten, sonst hätten sie ja nicht zu den Steinen gegriffen. Jasmin lebt schon seit 30 Jahren als Frau. Jetzt, zum ersten Mal, fühlt sie sich in ihrer Haut nicht mehr sicher. Sofort nach der Attacke hat sie eine Überwachungskamera an ihrer Haustür anbringen lassen. Das ist barbarisch, was sie gemacht haben. Das war Barbaren. Tut mir leid. Das, hat, das habe ich noch nicht gehört, das habe ich jetzt erlebt. In 2016, dass man in Deutschland mit Stein das ist, das, ist, das ist die Krönung. Die beiden Frauen trauen sich auch fünf Tage nach dem Angriff immer noch nicht vor die Tür. Zu groß ist der Schock darüber, tatsächlich Opfer einer versuchten Steinigung geworden zu sein. Das zu verarbeiten und sich endlich wieder als Transsexuelle sicher zu fühlen, wird wohl noch lange dauern. Tut mir leid, ich kann nicht mehr. Entschuldigung.